Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mínimo. Hoy continuaremos con esta historia que hemos estado contando. Historia de Sakura Kinomoto. Como recordarán en el capítulo anterior, se hizo mención de los antiguos compañeros de Sakura que estudiaron en la escuela de Tomoe hace tiempo. Bueno ese mismo, ese mismo, ese mismo día, en la noche, Sakura Kinomoto tuvo un sueño donde fue testigo de una batalla que una batalla, una batalla que se estaba llevando a cabo con gusto Acabo. cabo. Acabo. la Ese sueño fue puesto, fue puesto porque quiero. En esa batalla, Sakura Kinomoto fue testigo, fue testiga una batalla que Uxutabu estaba llevando a cabo. Una batalla que llegó al final de la eliminación del enemigo. en esa noche, Sakura le dijo a Kero que si ese sueño había sido implementado por él, al cual Kero le dijo que sí. Pero bueno. Bueno, dejando atrás eso continuamos con la construcción de aquí, de esta casa que estoy haciendo. Yo no tengo ni idea de qué sea esto cuando se termine de construir. tenemos que hacer, hacer otra casa. A ver, vamos a poner. ¿Qué será? behandlung Sí. No, sí, ya les hace falta tantito. ¿Me las corto mañana en la mañana? Sí. Pero me dices, ¿eh? Sí. vamos a conseguir una casa. No sé para que esos bloques van a ser los castillos. esto es lo que pone como para construcción Vamos a checar que cuadre aquí. Y si cuadra. consiguen una casa como se hace en la vida mande Sí. three, three. Yeah. poner una casa de color verde. Sí. 好吧，你。 así porque se supone que primero se pone el ladrillo en la vida real